Golden Axe. E saudação, internautas! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! No Obliterando Jogos! E hoje vamos continuar com Golden Axe! E... Passa! Sai de baixo! Acesse nosso Discord clicando no link que está aqui na descrição do vídeo. É através do Discord que você consegue ficar sabendo em primeira mão todas as novidades, conteúdos extras e principalmente mais oportunidade de interação. Beleza! Mesmo saindo da tela, os inimigos ainda caem no buraco, Cuidado! Atrás de você! Ahá! Opa! Mais poção! Mais poção! Podem ver! Podem ver! Toma! 你大了。 Agora! Ah! E é isso aí, beleza? Mais poção, mais comida. Não tomei dano, mas é sempre bom. E agora, vamos adentrar no castelo. Opa, cuidado com o degrau! <laughs> Isso! Você também! E é isso aí, chegamos no castelo! Cuidado com os enlatados, hein? Toma! Mais poção, mais poção! Toma, toma. Isso. para o chefe! Toma, seu desgraçado! Agora! Vou obliterar! E... É isso aí! Beleza!